sabe o que são doenças negligenciadas? Segundo a Organização Médicos Sem Fronteiras, as doenças negligenciadas são doenças tratáveis e curáveis, que afetam principalmente populações com poucos recursos financeiros e que, justamente por isso, não despertam o interesse da indústria farmacêutica. Doença de Chagas, leishmanioses, dengue e outras doenças parasitárias estão entre os exemplos mais comuns de doenças negligenciadas. Mas a lista não para por aí. Muito dos métodos de tratamento e diagnóstico disponíveis atualmente para essas doenças são antigos e inadequados, o que demanda investimentos em pesquisa e desenvolvimento para sua atualização e o acesso igualitário à prevenção e à cura por parte da população afetada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de um bilhão de pessoas ao redor do globo são afetadas pelas doenças negligenciadas, o que faz com que o cenário seja bem preocupante. Diante disso, no projeto Direito como Identidade, Direito à Patente e o caso das drogas para doenças negligenciadas, fazemos a seguinte pergunta: Qual o grau de efetividade do sistema jurídico de patentes no caso de drogas para doenças negligenciadas. A partir da teoria da luta por reconhecimento em Axel Honneth e a tensão entre a moralidade da aspiração e a moralidade do dever proposta por Zenon afirmamos como hipótese que o incremento na pesquisa e produção de medicamentos para doenças negligenciadas não alcança sua função social e o desenvolvimento científico-tecnológico do país, previsto na Constituição Federal. A estratégia metodológica utilizada para a pesquisa é a realização de inferências descritivas ou causais, de acordo com as regras de Epstein e King. As inferências descritivas são aquelas em que, por meio de fenômenos conhecidos, são aprendidos fenômenos desconhecidos sobre o objeto estudado. As inferências causais, por sua vez, são aquelas obtidas a partir de certos eventos e suas interferências em objetos a eles interligados. As informações disponibilizadas e coletadas no site do INPI, junto com as referências bibliográficas interdisciplinares consultadas, indicam uma escassez em pesquisa e desenvolvimento, voltados para a produção de drogas para doenças negligenciadas, em comparação com outras enfermidades, especialmente se levarmos em conta o número de depósitos e patentes concedidas e que se dedicam a prevenir, diagnosticar e curar essas doenças. Assim, inferimos preliminarmente que o sistema jurídico de patentes como instrumento de política pública, não está funcionando de modo eficiente a promoção do desenvolvimento científico e do bem-estar social, no que se relaciona às doenças negligenciadas. Com isso, é extremamente importante dedicar esforços para pesquisar a situação dessas doenças chamadas negligenciadas, as quais apesar de não se revelarem atrativas do ponto de vista econômico para a indústria farmacêutica, afetam milhares de pessoas que deveriam ter seu direito fundamental à saúde garantido e efetivado em sua integralidade. Muito obrigado e até a próxima.